short hair na lang. Guys, kaya gagala kami. Yeah! Sino kayo dyan? Sino mga single? Ay! Ang single dito guys, ito, at saka yun. <laughs> A few inches later. Ay! Ba't video? Ah! Ay! Guys, aakyat ah, kami dito. Nako, ay lang step yan. ba ang ganda? kami. Pauwi. Papunta. 101 naman. Oh <laughs> Nagutom na si Dayan. Hindi ka ba nagugutom? Para napakaganda. Ayan yung detail. Guys, nandito na yung mga pagkain. eternity later. akala ko talaga ay tunay ka Ang katulad mo ay may gandang talagang mapanlin lang Nang aking makita, yeah Nang aking makita Isa kang binatang Pilipina, yeah Binatang Pilipina, yeah Isang binatang Pilipina Binatang Pilipina, yeah Isang binatang Pilipina Wow, baby! Nakita ang ulo ko na ito na. Uwi na tayo. kami magkakasya dito. May fault. Nakababa na kami. Marami pang ano gusto pumasok. Nakakapurot niya ka doon. Iba kumuha. Iba kumuha. Ala! Dami pang nakapila guys. So ngayon, pauwi na kami. Kailangan pa sana kaming isa kasi hindi na matutuloy kasi pagod na. Okay guys! Thank you for watching! Bye-bye! Ano ba? Bye-bye ka muna! <laughs>